I praise God for each and every one of you. Dziękuję Bogu za każdego z was. Because you're making a huge difference in the kingdom of God. Ponieważ robicie ogromną różnicę w You are dear to my heart. Jesteście drodzy And you are part of a miracle in Poland. Jesteście częścią cudu w Polsce. Turn to your neighbor and say, you are a miracle. Powiedz swojemu sąsiadowi, jesteś cudem. Amen. Amen. Never forget that. Nigdy nie, nie zapominajcie. You just being here is a miracle. Jesteście cudem. that God would save us. Bóg. that He would forgive us. Bóg wam nam that we would be children of God. I That you would be filled with the power of God. I będziemy wypełnieni mocą Boga. And when you step into the door, I kiedy wy wchodzicie przez drzwi, a miracle just walked through the door. Właśnie cud wszedł przez Because drzwi. Jesus through you ponieważ Jezus przez can accomplish much in the może kingdom. osiągnąć bardzo dużo w Never think of your own life nie myślcie o swoim własnym życiu. Saying, oh, it's just little me, I'm so small. Nie myślcie, że to tylko taki mały ja jestem taki No, mały. with the Holy Spirit, you're big. Ale z Duchem Świętym jesteście <laughs> duży. Kind of like David. tak jak Dawid. He was a very small boy, On był małym chłopcem, but all the other people were running away from Goliath. ale wszyscy inni ludzie uciekali przed Goliatem. We have a generation, A my mamy pokolenie and we have a church age i mamy erę kościoła, that are running away from their Goliaths które, y, który ucieka przed swoimi Goliatami. Maybe their Goliath is COVID-19. Może ich Goliatem jest COVID. And they're fearing and running away. I oni się boją, i uciekają przed nim. But where are the boys? Ale gdzie są ci chłopcy? Where are the girls? Gdzie są te dziewczęta? Who are in love with Jesus? Zakochani w Jezusie. Filled with the power of God. Wypełnieni mocą and, Boga. And with faith. Z wiarą. With the small tiny rock. Z małym kamyczkiem. You can defeat your Goliath. Możesz Connect swojego Goliata. Oh, it was good. <laughs> I praise God that we're not afraid of our Goliaths. Dziękuję Bogu, że my nie, nie boimy się swoich Goliatów. Some churches have stopped meeting. Niektóre kościoły przestały się spotykać. Some churches are afraid. Niektóre kościoły się boją. But we're as bold as a lion. Ale my jesteśmy odważni jak lwy. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. While all of Israel. Cały was running away from the battle line. Cały Izrael uciekał od tej bitwy. Only one boy was running to the battle line. Tylko jeden chłopak biegł do tej bitwy. May we be the ones that run to the battle line. Obyśmy my byli tymi, którzy biegną do bitwy. That we run to the battle line. Żebyśmy my tak <laughs> biegli do bitwy. Knowing the battle has already been won. I żebyśmy wiedzieli, że ta bitwa już jest wygrana. And Jesus fought our battle for us. Bo Jezus walczy za nas. Amen. Amen. We just need to persevere. Musimy wytrwać. Hallelujah. Amen. Amen. Let us pray. Módlmy się. Heavenly Father. Ojcze w niebie. I thank you that you love us so much. Dziękuję, że tak bardzo nas kochasz. I just pray you speak into our lives this morning. Modlę się, żebyś mówił do naszego życia dzisiaj. I pray that you would encourage our lives. Żebyś nas zachęcił. There's so many people hurting and in pain. Ponieważ tak wiele ludzi cierpi, jest w bólu. They're in fear, they're in darkness. Są w w strachu, żyją w ciemności. There's only a few that are running to the light. Tylko niewielu biegnie do światła. You said to let your light shine. Powiedziałeś, żeby, żeby twoje światło świeciło. Like a city on top of the hill. Jak y, miasto na wzgórzu. May the love of Jesus shine. Niech miłość Jezusa świeci. Powerfully through our lives. Silnie, mocno przez nasze życie. May you help us all. Pomóż nam wszystkim. Set free those who are in darkness. Wyzwól tych, którzy są w ciemności. And be captivated by the love of God. I pochłoń nas Twoją miłością. Lord God, thank you for speaking and encouraging us today. Dziękuję Ci Boże, za mów, że, że do nas mówisz, że nas dzisiaj zachęcasz. Breathe the breath of life upon us today. Tchnij w nas tchnienie życia dzisiaj. Let us know with you all things are possible. I pozwól nam wiedzieć, że z Tobą wszystkie rzeczy są możliwe. You love us so much. Tak bardzo nas kochasz. Thank you for your awesome love. Dziękuję za Twoją niesamowitą miłość. W imieniu Jezusa. Amen. Hallelujah. Amen. As, as we were praying before the service started, jak się modliliśmy, zanim zaczęło się nabożeństwo, I saw Jesus walking amongst us. Zobaczyłem, jak Jezus chodzi sobie pomiędzy nami. Uh, took his arms, wziął swoje ręce and he embraced this church. i objął ten kościół. And he says, It's okay, I'm with you. I powiedział, już dobrze, jestem z wami. I am your strength. Jestem waszą siłą. Jestem waszą kryjówką, schronieniem. Jestem waszą miłością. Już dobrze, jestem z wami. Bądźcie zachęceni. Bóg jest z wami. Jego ramiona obejmują was dzisiaj. On bardzo was kocha. Bądźcie otoczeni Jego miłością. Niech was nic nie niepokoi. Niech was nie niepokoi to, co widzicie dookoła. Że bądźcie zawsze zachwyceni miłością Jezusa. Pozwólcie, aby on was objął. Bo on chce, żebyście doświadczali jego miłości co, co chwilę na nowo. Amen. He loves you. On bardzo was kocha. On leczy złamane serca. On nas leczy i kocha. Amen. Amen. And you're complete in Christ. I jesteście cał, pełni w Chrystusie. Lacking nothing. Nic wam nie brakuje. I think part of what God wants people to realize. Myślę, że y, częścią tego, co Bóg chce, żebyśmy wiedzieli. Throughout this, I guess you can say epidemic, but this time we're going through. Poprzez ten czas, który teraz przeżywamy i, i tą epidemię. Is that when you can't trust in anything else to jest, żebyśmy uświadomili sobie, że nie możemy ufać niczemu innemu. You have to put your trust in Jesus. Musimy tylko zaufać Jezusowi. And when you do, I kiedy tak zrobimy, you realize he's all you needed to begin with. Dociera do nas, że tak naprawdę tylko Jego potrzebujemy. He loves us. On nas kocha. Amen. Amen. Let us turn to Matthew 25. Y, Mateusza 25. Matthew 25, Jesus gives a parable. 25 and in um, uh, Matthew 25 verse 1. I od pierwszego wersetu. It says the kingdom of heaven will be compared to ten virgins. Y, jest napisane: Królestwo niebios przypominać będzie dziesięć panien. Who took their lamps and went out to meet the bridegroom które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Five of them were foolish and five of them were wise. Pięć było głupich, a pięć z nich było mądrych. For when the foolish took the lamps, they took no oil with them. Ponieważ te głupie, kiedy wzięły lampy, nie zabrały ze sobą oliwy. But the prudent took oil in the flask amongst with their lamps. Ale te mądre, oprócz lamp, zabrały zapas oliwy. Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. Kiedy pan młody zwlekał z przyjściem, panny zmęczyły się i poszły spać. But at midnight there was a shout. Behold the bridegroom, come out to meet him. Ale w środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. Wszystkie panny wstały i wzięły swoje lampy. The foolish said to the prudent, give us some of your oil, for our lamps are going out. Głupie poprosiły te mądre, dajcie nam trochę oliwy, bo nasze lampy gasną. But the prudent answered, No, there will not be enough for us, and you too. Instead, go to the dealers and buy some for yourselves. Ale mądre odpowiedziały, nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. And while they were going away to make a purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody i panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi, drzwi zostały zamknięte. Later the other virgins also came, saying, Lord, Lord, open for us. Potem zaś nadeszły pozostałe panny i wołały, Panie, Panie, prosimy, otwórz nam. But he answered, Truly I say to you, I do not know you. Lecz im odpowiedział, zapewniam was, że was nie znam. Be on alert then, for you do not know the day nor the hour. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. This is an amazing parable that Jesus speaks about. To jest niesamowita przypowieść, którą opowiada Jezus. First, this is talking about the kingdom of heaven, the kingdom of God. Ona mówi o królestwie niebios, królestwie Bożym. He relates it to ten virgins. On porównuje to do dziesięciu panien. They're, they're all virgins. One są wszystkie pannami. They're clad in white. One są y, białe, czyste. They're part of the kingdom of God. Są częścią Królestwa Bożego. And they're all waiting to meet the bridegroom. I wszystkie czekają, aby spotkać Pana Młodego. This is something that we're all looking forward to. na, my wszyscy na to czekamy. When Jesus comes back. Kiedy Jezus powróci. He's the lover of our soul. On jest ukochany naszej duszy. He is the bridegroom. On jest Panem Młodym. He's the only one that make, can make you complete. On, tylko On może uczynić was spełniony. When his love captivates your heart. Kiedy jego miłość pochwyci wasze serce. Oh, he sets your soul on fire for him. On rozpala wasze dusze ogniem dla I praise God for the love of Jesus. Dziękuję Bogu za miłość Jezusa. Who praises God for the love of Jesus? To dziękuję Bogu za miłość Jezusa? Because he's a bridegroom. Ponieważ on jest panem młodym. He's coming back for a bride. I on wraca po swoją ukochaną. Now, how many people have been a bride before? Kto był wcześniej pan, panną młodą? I'm glad no guys put their hands up. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, but, but not about brides. But something about a bride. takiego w pannach młodych. They're excited for the marriage. No, one są podekscytowane, że biorą ślub. And why are they excited? I dlaczego one są podekscytowane? Because they're in love with the bridegroom. Ponieważ są zakochane w Panu młodym. They can't wait for that day. Nie mogą się doczekać tego dnia. They dream about it even before they meet him. Już y, marzyły o tym jeszcze zanim go poznały. Even young girls dream about the day they may get married. Już nawet małe dziewczynki marzą o dniu, w którym wezmą ślub. But it's just not the ceremony. Ale to nie chodzi o tę ceremonię. It's the person who you're united with. Chodzi o tą osobę, z którą się stajesz jednym. And Jesus is coming back. I Jezus wraca. For a bride that's in love with him. Po pannę młodą, która jest w nim zakochana. I know a, a minister that says. Znam pewnego y, usługującego. Uh, he's not coming back for a washwoman. Który mówi, że y, Jezus nie wraca for what? Uh, a laundromat person. A person who works on the laundromat. Okay. Person who washes the dishes. On nie wraca po praczkę? Exactly. <laughs> what do I mean by that? co, co mam na myśli? He's just not coming back for someone who's always working and working and working and working. A, on nie wraca do kogoś, kto tylko pracuje, pracuje, pracuje, pracuje. He's coming back on wraca. For a person who's in love, who's in love, who's in love, who's in love. Po kogoś, kto jest, zakochany, zakochany, zakochany. With the bridegroom. Po pannę młodą. Amen? Amen. Now you can do religious service. Możecie robić religijną służbę. Out of knowing, oh, I gotta do this, so I do it. po prostu y, z obowiązku wiedzieć, że musicie to zrobić, więc to robicie. kind of like an employee to a boss. Jak pracownik w relacji do szefa. Or you can be so in love Albo możecie być tak zakochani with your future bridegroom ze swoim przyszłym panem that you're doing things for him. że robicie dla niego. You're washing his clothes. Bierzecie jego ubrania, You're eating chocolates that <laughs> he bought for you. jecie czekoladki, które wam kupił, <laughs> but you go out of your way ale wychodzicie z siebie. To please a person because you're in love with them. Żeby go zadowolić, ponieważ go kochacie. Does that make sense? Czy to ma sens? Jesus wants us to be so in love with him. Jezus chce, żebyśmy byli w nim tak zakochani. That we want to go out of our way. Że chcemy po prostu wychodzić z siebie. to Please the bridegroom. Żeby mu sprawić przyjemność. Because he's coming back for a lover. Ponieważ on wraca po swoją ukochaną. And his love makes you complete. I jego miłość czyni was spełnionymi. His love makes you whole. On was scala. When his arms embrace you. Kiedy jego ramiona was obejmują. As I saw him embracing this church this morning. Jak, tak jak dzisiaj zobaczyłem, jak Jezus obejmuje ten kościół. It's only him that makes you complete. To tylko on sprawia, żeby, żebyście byli spełnieni. It's only his love. To tylko jego miłość może that tak can zrobić. really give us something to run on every day. Która może dać nam paliwo, na którym będziemy jechać każdego dnia. May we stay in love żebyśmy zostali zakochani with our bridegroom w naszym Panu młodym and not let the Goliaths of life i nie pozwolili tym Goliatom z życia destroy our vision zepsuć naszej wizji from being in love with him y, odwrócić wzroku od Jezusa amen amen yeah and so here um, the virgins all went out to meet the bridegroom więc wszystkie te panny wyszły na spotkanie Pana młodego now there's five that were foolish teraz pięć było głupich. And five that were wise. I pięć było mądrych. Turn to your neighbor say, you're wise. Powiedz swojemu sąsiadowi, jesteś mądry. yes, yes, yes. Why do I say that? Czemu ja to mówię? See, the foolish ones Ponieważ te głupie took their lamps, zabrały swoje lampy, but they forgot to put bring oil. Ale zapomniały zabrać ze sobą oliwy. Now maybe today Może dzisiaj you might say, well, they brought their lamps. Możesz powiedzieć, no cóż, ale wzięły lampę. But they forgot to plug it into the socket. ale zapomniały podpiąć się do gniazdka. Oops, it won't work. Więc nie będą działać. Right? Or they forgot the batteries for their flashlight. Albo zapomniały baterii do swojej latarki. They forgot something really important. Zapomniały czegoś ważnego. They had their flashlights, they had their lamps. Miały swoje latarki, swoje lampy. But they forgot to do something really important. Ale zapomniały zrobić czegoś bardzo ważnego. Now the ones that were wise, a te, które były mądre, they were there for the same purpose. One przyszły tam w tym samym celu. But they had oil. Ale miały oliwę. Now oil would make the lamp burn. I oliwa sprawia, że lampa się pali. And they were ready. I były gotowe. For when the bridegroom came back na powrót Pana Młodego. Now we know the oil is symbolic of the Holy Spirit. I wiemy, że olej, oliwa jest symbolem Ducha Świętego. How many know we gotta stay connected to Jesus? Kto wie, że musimy zostać w połączeniu z Jezusem? Now, now do this with me. Ready? Connected to God. I say connected. Polish. Connected. Połączony z Bogiem. Connected to God. Połączony z Bogiem. yeah. <laughs> We gotta be connected to Jesus. Musimy być połączeni z Jezusem. You know, and as we're in love with him. I jak jesteśmy w nim zakochani. As a bride we meet the bridegroom. Jako panna młoda spotykamy Pana I think that's how we keep our lamps lit. Tak, y, sprawiamy, że nasze lampy są cały czas zapalone. With the love of Jesus. Miłością Jezusa. Keeping him the focus. On, y, jeżeli na nim się skupimy, And we'll have that river of living water. I wtedy mamy tą rzekę żywej wody. Of which we'll never thirst again. Której nigdy nie będziemy Amen. pragnąć. Amen. Our focus always must be on Jesus. Ponieważ nasze skupienie musi być zawsze na Jezusie. Not just on the things of God. Nie na jakichś rzeczach związanych z Bogiem. The Holy Spirit is great. Duch Święty jest wspaniały. But the Bible says the Holy Spirit magnifies Jesus. Ale Biblia mówi, że Duch Święty wywyższa Jezusa. Amen. Amen. All of what God gives you. Wszystko co Bóg wam daje. of healing. Y, Dary uzdrowienia. Gifts of prophecy. prorocze. It's all to lift up the one above to wszystko jest po to, żeby wywyższyć tego, który jest ponad każde inne imię. To lift up Jesus. Żeby wywyższyć Amen. Jezusa. Amen. As Jesus said, Ponieważ Jezus powiedział, If I am lifted up, jeśli ja jestem wywyższony, I will draw all men to me. wszystkich przyciągnę do siebie. Amen. Amen. Does that mean we have to lift up the body of Jesus every day? To znaczy, że my musimy podnosić codziennie no, ciało Jezusa? Nie, my wywyższamy Jego imię ponad wszelką przeszkodę, above every disease, ponad wszelką chorobę, above every problem, ponad wszelki problem, above every situation, ponad każdą sytuację, that His name is greater, ponieważ Jego imię jest większe, His name is bigger, Jego imię jest większe, than any problem you'll ever have to go through. niż każdy problem, przez jaki Amen? musisz przejść. Amen. But we have to stay in love, ale musimy pozostawać zakochani i nie pozwolić Goliatom destroy życia, our vision. zepsuć naszego y, patrzenia. Here the Bible says, I Biblia mówi, while the bridegroom was delaying, kiedy pan młody się spóźniał, they all got drowsy and began to sleep. te panny zrobiły się zmęczone i zasnęły. At midnight there was a shout. A o północy obudził je krzyk. Behold, the bridegroom, come out to meet him. Oto pan młody nadchodzi, chodźcie na spotkanie. So it was a surprise to the wise and the foolish. Więc to była niespodzianka i dla mądrych, i dla głupich. They, they, they, they were all waiting. One wszystkie czekały. But when he actually came, they were all surprised. Ale kiedy pan młody już przyszedł, to wszystkie były zaskoczone. I think we're all going to be surprised when Jesus comes. Ja myślę, że my wszyscy będziemy zaskoczeni, jak You're like, I knew you were coming back sometime. Znaczy, no wiedziałem, że w końcu kiedyś wrócisz. No, I Nikt nie zna dnia ani godziny, ale wiedziałem, że kiedyś wrócisz. But I think we're gonna be surprised. Ale myślę, że będziemy zaskoczeni. He's coming back on a white horse. Ponieważ on wraca na białym koniu. But <laughs> he's coming back for a lover. I on przychodzi po swoją ukochaną. Who's in love with Jesus. Która jest zakochana w Jezusie. Amen. Amen. I want to be found to be in love with Jesus. Ja chcę, żeby znalazł How about you? zakochanego w Jezusie. Hallelujah. Amen. Amen. Be in love with Jesus. Bądźcie zakochani w Jezusie. When you got a big beard. Kiedy macie dużą brodę. <laughs> you don't have a beard. Albo kiedy nie macie brody. We want to be in love with Christ. Chcemy być zakochani w Chrystusie. He loves us. On nas kocha. Uh, the Bible says. Biblia mówi. All the virgins rose and trimmed their lamps. Wszystkie panny wstały i za, wzięły swoje lampy. But the foolish, Ale te głupie you know, they wanted some oil for their lamps. potrzebowały trochę oleju do lampy, So they went to the wise ones. więc poszły do tych mądrych. And the wise one says, you gotta go purchase for yourself. A mądre powiedziały, musicie sobie iść i kupić. But it's the wise ones that were able to enter in. Ale to te mądre, one były w stanie wejść do królestwa. To me, that gives us encouragement dla mnie to jest zachęta, to żeby być zakochanym w Jezusie. And let our passion for Jesus I żeby nasza pasja dla Jezusa grow greater, rosła coraz regardless większa. of what we see around us. Obojętnie co widzimy naokoło that nas. The love of Jesus capture our hearts. To żeby miłość Jezusa pochłaniała całe nasze we serce. I żebyśmy utrzymywali ją taką płonącą. And that Holy Spirit lamp is lit żeby lampy Ducha Świętego były zapalone. And when Jesus comes back, kiedy Jezus powróci, I praise God will be found the bride and go right up the glory. I dziękuję Bogu, że znajdzie y, nas jako taką pannę, która pójdzie prosto do chwały. Um, it's interesting in verse 12. Y, w wersie 12 jest coś ciekawego. To, to the ones that were foolish do tych, które były głupie. Truly I say to you, I do not know you. Jezus powiedział, zapewniam was, że was nie znam. And then it said in verse 13, I później w wersecie 13, be alert then. Czuwajcie więc, you don't know the day or the hour. bo nie znacie dnia ani godziny, when Jesus is come back. kiedy Jezus powróci. Turn to your neighbor, say he's coming back soon. Powiedz swojemu sąsiadowi, on wróci niedługo. Amen. That's right. That's right. and we don't know when he's going to come back. I nie wiemy kiedy to będzie. Now, throughout this uh, series of what we're going through. I przez to, przez to teraz przechodzimy. Some people have stopped meeting together. Niektórzy przestali się spotykać. I I talked to a lot of people yesterday during the daytime. Wczoraj w ciągu dnia rozmawiałem z wieloma ludźmi. Some of them were so disappointed with the church. Niektórzy byli bardzo y, rozczarowani Kościołem. But there was no connection to Jesus. Ale nie mieli połączenia bezpośredniego z Jezusem. And then I see this church. A teraz widzę ten kościół. And they're captivated with the things of Jesus. Hallelujah. I wy jesteście pochłonięci Jezusem. Hallelujah. I encourage you to stay in love with Christ. Więc ja zachęcam, pozostańcie zakochani w Jezusie. I want us to turn to Luke 10. Przejdźmy do Łukasza, rozdziału 10. Something we've seen many times. To będzie coś, co widzieliśmy wiele razy. If you could go to Luke 10, verse 38. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wers 38. Yeah, Luke 10, Łukasza verse 38. 38. The Bible says, Biblia mówi, Now as they were traveling along, gdy tak wędrowali, he entered a village. Jezus wszedł do pewnej wioski. And a woman named Martha welcomed him into her home. I przyjęła go tam pewna kobieta o imieniu Marta. I want to welcome Jesus into my home. How about you? Ja chcę powitać Jezusa w moim domu, a wy? Amen. Amen. Yeah. Mateusz did a great job in inviting us into his Mateusz zrobił świetne zadanie, zaprosił nas wszystkich do swojego That domu. Was wonderful. Thank to you. było super, dziękujemy. <laughs> Uh, in verse 39. Y, wers 39. It says she had a sister called Mary. Ona miała siostrę Marię. Who was seated at the Lord's feet. Która usiadła u stóp Jezusa. And she was listening to his voice. I słuchała jego głosu. How many preachers just sit on the floor and talk to you? jak, jak wielu y, kaznodziei siedzi na podłodze i mówi do nas. So the Bible says Jesus was, I mean Mary was seated. Więc y, Biblia mówi, Maria usiadła. And she was listening. I słuchała. Now Martha. I Marta. The Bible says she was distracted. Ona była rozproszona. She might have been doing the dishes. Ona zmywała naczynia. She might have been sweeping that floor. Zmywała podłogę. She kept sweeping that floor. I ścierała tą podłogę. Oh, I don't know what she was doing. Nie wiem co robiła. Maybe there was something in the oven. Może coś miała w piekarniku. There was some good home cooking in the oven. Może coś upiekła dobrego. Maybe like some pierogies were in the oven. <laughs> like Christina was. Jak Krishna. <laughs> Hallelujah. <laughs> I don't know what what Martha was busy Nie wiem, co ta Marta była taka zajęta. Maybe was making gołąbki on the stove. Może robiła gołąbki na piekarniku. But she was busy. Ale była zajęta. How Hamilino pierogies are not easy to make. <laughs> they They're really <laughs> not. They're, they're very easy to eat. They're a lot of fun to eat. <laughs> but they take a lot of work. and so here's Martha. She's very busy. With all her preparations. wszystkimi przygotowaniami. And she came to Jesus and said, I przyszła do Jezusa i mówi: Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Panie, czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawiła mnie z tą całą pracą samą? Tell her to help me with the pierogies. Powiedz, żeby mi pomogła przy pierogach. <laughs> She was really, really distraught. Ona była bardzo wkurzona. She was so mad strasznie wkurzona. She was doing all the work. Wszystko robiła sama. And here her sister is. A teraz ta siostra. She just decides to sit down. Ona sobie po prostu siedzi. She ain't doing nothing. Nic nie robi, tylko She siedzi. just sitting. Siedzi. And she's just listening. I tylko słucha. Doesn't seem like she's doing nothing. Czyli robi nic. So she gets really mad. Więc Marta się naprawdę wkurzyła. Oh, her blood's boiling. I krew się w niej zakochała. She's got all this anxiety. I bardzo była taka She can can't hold it in anymore. Już nie mogła tego znieść. So she goes to Jesus. Więc przychodzi do Jezusa And she said, Jesus, i mówi, Jezu, tell my sister to help me. powiedz jej, żeby mi And the sweat's going down her forehead. I pot jej spływa z czoła, She's wiping her forehead. więc wyciera czoło She's working and working. i pracuje, i pracuje. And then Jesus says something. I Jezus teraz coś mówi. And it must have shocked Martha. I to zszokowało. I think Martha's jaw must have dropped to the floor. Myślę, że szczęka tak opadła na podłogę. She must have been so shocked. Musiała być tak w szoku. what does Jesus say? Co Jezus jej powiedział? In verse 41. Werset 41. Y, it said, but the Lord answered and said to her. Y, Pan odpowiedział jej. Martha, Martha, you're worried and bothered about so many things. Marto, Marto, martwisz się, niepokoisz o wiele rzeczy. But only one thing is necessary. Ale potrzeba jednego. For Mary has chosen that good part. Maria wybrała tą dobrą część. Which will not be taken away from Która nie będzie jej zabrana. And so that must have shocked Martha. I to musiało zszokować Martę. But what was Martha, what was Mary doing? A co ta Maria robiła? She was seated. Ona siedziała. <laughs> she was seated. Siedziała. And she was listening. I słuchała. At a place of rest. I była w miejscu odpoczynku. Jesus himself Sam Jezus is seated siedzi on the right hand throne of God. po prawej stronie he's Boga. Not standing, he's seated on nie stoi, on siedzi. At a place of rest. W miejscu odpocznienia. Now, normally when you're seated, Normalnie kiedy siedzisz, unless you're on the computer, chyba że siedzisz przy komputerze, you're you're not really active. Nie jesteś zbyt aktywny. Especially when you're just listening. Zwłaszcza jeśli siedzisz i słuchasz. So Mary found a place to just sit and have undivided attention. Więc Maria znalazła takie miejsce, żeby usiąść i całą uwagę skierować With na Jezusa na swojego pana młodego, na swojego ukochanego. I ona nic nie mówiła, She was ona słuchała. I want to find. I want to be found listening to Jesus. How about you? Ja chcę, żeby Jezus znalazł mnie takiego słuchającego, That means all the distractions of life. To znaczy, że wszystkie rozproszenia z The życia, Bible says Martha was distracted. Biblia mówi, że Marta była rozproszona. We can be distracted in life. My możemy być rozproszeni w życiu. Maybe with who's here, who's not here. Może tym, kto dzisiaj przyszedł, a kogo nie ma. We can be really distracted in life. Możemy być naprawdę rozproszeni. What's happening around in our families? tym, co się dzieje akurat w naszej rodzinie. Maybe the state of the country. Może tym, co się dzieje w kraju. Maybe, maybe even with the virus. Może tym, co z wirusem teraz. What other churches are doing. Albo co robią inne kościoły. There's a lot of Jest bardzo dużo rozproszeń. But may we always be found. Ale żebyśmy zawsze byli sitting and listening siedzący i słuchający. I zakochani w Jezusie. Amen. Amen. And when you really, really love, I kiedy naprawdę, naprawdę kochasz, you want to make pierogies for Chcesz <laughs> robić pierogi <laughs> dla you want, you want to do things for your bridegroom. Chcesz robić rzeczy dla swojego pana młodego. You want to open up your house and have pizza. Chcesz otworzyć dom i zamówić pizzę. <laughs> but you want to do things because you're simply in love. Ale chcesz robić te rzeczy, ponieważ jesteś zakochany. I would encourage our hearts to be in that place. Zachęcam, żeby nasze serca były w tym miejscu. That no matter how many distractions we have around bez znaczenia ile mamy rozproszeń w życiu. That we would allow Jesus' arms to embrace us. Żebyśmy pozwolili, aby ramiona Jezusa objęły nas. The Bible says in Song of Songs. Biblia mówi w Song pieśniach pieśniami yeah, that the bride was enjoying the kisses of the beloved. Że pan młody cieszył się pocałunkami swojej May we let Jesus embrace us and kiss us. I pozwólmy Jezusowi objąć nas i pocałować You're like, what does that mean? Więc tak myśl, co to w ogóle ma znaczyć? Last time I saw that didn't happen. <laughs> what does that mean? Nie, co to w ogóle oznacza? If you're at a place of rest, listen. Kiedy jesteś w tym miejscu odpocznienia i słuchasz, God will reveal His love to you. Bóg objawia ci swoją He miłość. On mówi do twojego życia. You will see him embrace you. Widzisz, jak cię obejmuje. There are so many days Jest tyle dni, where I'm just listening and sitting kiedy tylko siedzę i słucham and focusing my mind on Jesus, i y, skupiam swój umysł na Jezusie trying to get my attention off everything else. i y, odwracam swoją uwagę od wszystkiego And innego I see Jesus embrace i widzę, jak Jezus mnie obejmuje. Like he embraced this church this morning. Tak jak objął dzisiaj rano ten kościół. May we just um, allow him to embrace us. Więc pozwólmy mu tak siebie objąć. Because you're secure in his love. Ponieważ jesteście bezpieczni Amen? w jego miłości. Now it's going to happen. Amen. You're secure in the love of Jesus. jest stanie, jesteście zabezpieczeni w miłości. It says in 1 Peter. W pierwszym liście Piotra jest that you are kept jesteście by the power of God. utrzymani mocą Boga. True faith przez wiarę unto salvation. do zbawienia. I want you to say that with me. I don't know where it is. It would probably take a while for me to find it. Yeah, but I can look. Oh yeah, <laughs> First Peter one five. Oh. That, that was fast. <laughs> First Peter one five. Okay. Bóg strzeże nas swoją mocą dzięki wierze, aby obdarzyć nas zbawieniem. So the Bible says hmm? that we are protected and kept Więc Biblia mówi, że jesteśmy strzeżeni by the power of God. mocą Boga. I want you to say that with me. Chcę, żebyście powiedzieli to Say, I am protected and kept Jestem strzeżony Jestem strzeżony by the power of God. mocą Boga. mocą Boga. How many think that's a good thing? Kto myśli, że to jest coś dobrego? Now, how is this going to happen? Ale jak to się ma stać? The Bible says through faith. Biblia mówi przez wiarę. Everyone say through faith. Każdy niech powie przez wiarę. Przez wiarę. Turn to your neighbor, say through faith. Powiedz sąsiadowi przez wiarę. Amen. Amen. So it's through our faith. Więc to jest przez naszą wiarę. And us continuing to believe. I jak my y, cały czas wierzymy. To persevere. I wytrwamy. To stand on God's word Stoimy na Bożym Słowie believing his promise. i ufamy w Jego obietnicę. Więc przez taką wiarę, that present faith in Jesus, tą y, obecną wiarę w Jezusa, that accesses the power of God y, dostajemy dostęp do tej mocy Boga for us to be kept by his power. y, i jesteśmy strzeżeni Jego mocą. you, when you're kept by God's power, I mówię wam, kiedy jesteście strzeżeni przez moc Boga, nic wam nie brakuje. He's keep you. On was zachowa. Our God's a keeping God. To jest Bóg, który zachowuje. He's going to keep this church. On zachowa ten kościół. He's going to keep your life. On zachowa wasze życie. He's going to keep your family. On zachowa wasze rodziny. He's going to keep your children. Zachowa wasze dzieci. You are kept by his power. Jesteście chronieni jego mocą. The same power of God. Tą samą mocą Boga. That holds the earth in place. Która utrzymuje ziemię w swoim miejscu. If it went farther, if it went closer to the sun. Jeśli bylibyśmy trochę bliżej słońca. It would burn up If the earth went farther away from the sun, byli dalej słońca, it would become an ice age. z- mielibyśmy epokę lodowcową And I would become very cold i mi by było bardzo zimno and have to buy a lot more hats. i musiałbym kupić jeszcze więcej czapek. But the Bible says Ale Biblia mówi, that we are kept, że jesteśmy that God's power keeps the earth że Boża moc strzeże ziemi right in orbit. i utrzymuje ją we właściwym She porządku. keeps it ją. Tell your neighbor, you're kept by God's power. Powiedz swojemu sąsiadowi, jesteś zachowany przez Bożą moc. Amen. Amen. Tell your other neighbor. Powiedz drugiemu sąsiadowi. Say you're kept by God's power. Jesteś strzeżony przez Bożą moc. Amen. Amen. You had no idea you were going to be preaching this much. A nie you wiedzieliście, że będziecie tyle nauczać się But we're nawzajem. Wszyscy dzisiaj nauczamy się nawzajem. The Bible says that you're kept Biblia mówi, jesteście utrzymywani by the same power of God tą samą mocą Boga, that holds earth in place. utrzymuje w miejscu ziemię. I want you to know Chcę, żebyście wiedzieli, that you are kept by God's power, że jesteście zachowani Bożą mocą, but it's not going to automatically happen. ale to nie dzieje się automatycznie. It says through faith, tylko przez wiarę. Tell your neighbor, say, through faith. Powiedz sąsiadowi, przez wiarę. That's right. It's through your faith and believing God. Przez waszą wiarę i zaufanie Bogu. In believing God's power. Zaufanie Jego mocy. In believing He's going to keep you. I zaufanie, że ona was zachowa. In believing he's keep you healthy. I przez uwierzenie, że on zachowa was w zdrowiu. In believing he's your provision. I że on jest waszym zaopatrzeniem. He's your guidance. On jest waszym przewodnikiem. He's your love. On jest waszą miłością. You keep that faith. Trzymajcie się tej wiary. Regardless of any Goliath. Obojętnie jakiego Goliata. Regardless of the distractions. Bez znaczenia jakie rozproszenia. Martha had many distractions. Marta była bardzo rozproszona. But we gotta be kept in love with God. Ale my musimy trzymać się miłości Boga. Because Jesus is coming back for a bride. Ponieważ Jezus wraca po swoją pannę. Who's in love? I kto jest zakochany? Who's filled the spirit of God? Kto jest napełniony Bożym duchem? Who's not letting the distractions of life? Kto nie pozwolił się rozproszyć przez życie. Bother her eyesight on the one who loves her. Ale ma y oczy utkwione w tym, który ją kocha. I'm the one who created her. Który ją stworzył. I know in my own life. Ja wiem, że w moim własnym życiu. Ministry is an awesome blessing. Służba to jest niesamowite błogosławieństwo. But if you become too busy and your eyes is just on the things that you're doing for him. Ale kiedy y, za bardzo się wciągniesz w służbę i twój, y, twoje skupienie będzie na tych rzeczach, które robisz dla Niego, and not him. a na nie, nie It's Nim, wrong focus. to to jest zły punkt. I say be so in love with Więc ja mówię, bądźmy zakochani w that our passion is so in love with Jesus żebyśmy z pasją byli that we w just Jezusie, gotta share His love że będziemy się dzielić Jego miłością. Amen. Amen. because the love of Jesus Ponieważ miłość is Jezusa not a love you can hold back. To nie jest miłość, którą możesz zatrzymać. It like flows out of your heart. Ona wypływa z twojego serca. Imagine Jesus's hands. Wyobraź sobie ręce Jezusa. One morning you're getting you're getting ready. Jak w rano się przygotowujesz. You're doing your hair, doing your makeup. Czeszesz włosy, malujesz się. Well, I hope i <laughs> mean, if you're a guy, you're not going to A mam nadzieję, że jak jesteś facetem, to <laughs> nie. But you're getting ready. Ale jakoś tam się przygotowuje. all of a sudden, I nagle, the hands of Jesus come out of your chest. <laughs> Ręce Jezusa wyskakują z twojej piersi. Start hugging people. I zaczynają That would be a shocker. But I'm telling you. We got to be in love with Jesus. Musimy być zakochani w Jezusie. His hands are extending through our heart. Ponieważ jego ręce wychodzą z naszego serca. That using our hands to embrace the world. On używa naszych rąk, żeby obejmować świat. I mówię wam, jest y, na zewnątrz świat, który cierpi. They've been disappointed. Oni byli rozczarowani. By the things they think is church przez to, co oni myśleli, że to jest Kościół. And they need to encounter the true bridegroom. I potrzebują spotkać prawdziwego Pana Młodego. They need to encounter Jesus. Muszą spotkać Jezusa. But only a person who's truly in love. A tylko ktoś, kto jest naprawdę zakochany. Can take your bridegroom and say, meet my bridegroom. Po, może zaprowadzić swojego Pana Młodego i powiedzieć, poznaj mojego Amen. Pana Młodego. Who's in love with your bridegroom this morning? Kto dzisiaj jest zakochany w swoim Panu Młodym? Amen, amen, amen. Hallelujah. Stay in love. Zostańcie zakochani. Keeping your lamps lit. Niech wasze lampy cały czas się palą. So when Jesus comes back, żeby kiedy Jezus wróci, we're all raptured in the glory. Żebyśmy byli pochwyceni And we get to eat at that feast. I będziemy y, na tej uczcie. That I'm sure has pierogies on it. I jestem pewny, że tam są pierogi. Kazacarny food. Ponieważ to jest nigeryjskie jedzenie. um, uh, yeah. Uh, so we thank you, Jesus, Dziękujemy Ci, Jezu, that you love us so much. że nas tak bardzo kochasz. I thank you that you're coming back for a bride Dziękuję, że wracasz po Pannę Młodą, that's who's, who's in love with you. która Ciebie kocha. I want to thank you for vision. Dziękuję Ci za wizję. For our own lives. Za wizję na nasze życie. For our own hearts. Dla, nas, dla naszego serca. For our ministries. Dla naszej służby. For our families. Dla naszych rodzin. For this church. Dla tego kościoła. I want to thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezus. That we are że jesteśmy zachowani by your power, Twoją mocą, the same power tą samą mocą, that rose Jesus from the dead, która wskrzesiła Chrystusa z martwych, the same power, tą samą mocą, that holds the earth in place, która utrzymuje ziemię na jej miejscu, keeps us in place, i nas utrzymuje w miejscu, through our faith in you, w naszej wierze w Ciebie, may we be found, żebyśmy byli znalezieni, keeping our faith in you, jako wierni Tobie. Not letting the Goliaths of life byśmy nie pozwolili Goliatom życia distract us rozproszyć nas from our focus od y, koncentracji and our love on you. i miłości do Ciebie. Help us to allow, help us Pomóż nam, to allow you to embrace our lives. żeby pozwolić Ci objąć się May your love consume our lives. Niech Twoja miłość pochłonie nasze życie. May your love consume our vision. Niech Twoja miłość pochłonie nasze patrzenie. May your love consume our hearts. Niech Twoja miłość pochłonie nasze serca. And help us to keep our faith in you. Pomóż nam zachować wiarę w Ciebie. Help us not be disappointed. I nie być rozczarowanymi. By the things we see in life. Tymi rzeczami, które widzimy w życiu. Help us to keep our mind on you. Pomóż nam skupić się całkowicie na oh Tobie. Oh God, you love us so much. Boże, tak bardzo nas kochasz. We love you, we praise you. Kochamy Cię, uwielbiamy Cię. In Jesus' W imieniu Jezusa. And right before I end. Right before I end. I z, y, jak, y, zanim skończę. In Matthew 8. Ewangelii Mateusza, rozdział 8. In Wers pierwszy. If verse 1. Jak macie Biblię, otwórzcie sobie Mateusza 8. And the Bible says. Biblia mówi that Jesus came down from the mountain. Że Jezus zszedł z góry. Large crowds were following him. I ruszyły za nim rzesze ludzi. And a leper came to him and I bowed down before him. Podszedł do niego trędowaty i pokłonił mu się. And said, Lord, if you're willing, you can make me clean. I powiedział, Panie, jeśli tylko chcesz, możesz mnie oczyścić. Jesus stretched out his hand and touched him and said, I am willing, be a Jezus wyciągnął do niego rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. And immediately leprosy left I natychmiast trąd go opuścił. This leper knew that Jesus could heal him. Ten trędowaty wiedział, że Jezus może go uzdrowić. But he didn't know if Jesus would heal him. Ale nie wiedział, czy chce. Now Jesus said, I am willing. A Jezus powiedział: Chcę. And Jesus is the same yesterday, today and a Jezus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze. He was willing to heal that leper. On chciał uzdrowić tego trędowatego. And he's still willing today. I on dalej chce. He is savior. On jest zbawicielem. He is healer. On jest uzdrowicielem. He is binder of the broken heart. On leczy złamane serce. And he loves us. I on nas kocha. Jesus still says today. Jezus dzisiaj też I mówi. Am willing. Chce. He's willing to still save whole on cały czas chce zbawić Polskę. Because he said Poland shall be saved. Ponieważ powiedział Polska będzie Krakow zbawiona. Shall be saved. Kraków będzie zbawiona. He's got a big vision. On ma wielką wizję. May our loves be caught up in the love of Jesus. I chcę, żebyście byli pochłonięci Jego miłością. may our vision be caught up in Him. Niech wasze, wasze wizje będą pochłonięte przez Niego. Because he says to you today. Ponieważ mówi do was dzisiaj. I'm willing. Chcę. He's willing to heal. On chce uzdrawiać. He's willing to set free. On chce wyzwalać. He's willing to bind the broken heart. On chce leczyć złamane serca. He's willing to save. On chce zbawiać. He's a mighty God. On jest potężnym Bogiem. Heavenly Father, Ojcze niebieski. I want to thank you that you say I am willing. Dziękuję, że ty mówisz ja chcę. So those who need healing. Tak, żeby ci, którzy potrzebują uzdrowienia, uzdrowienia serca. Thank you for your comfort. I pocieszenia. Thank you for binding the broken hearted. Dziękuję Ci, że leczysz złamane serce. Lord Jesus, Panie Jezu, I pray you fill us with your Holy Spirit. Proszę, wypełnij nas Twoim świętym duchem. Wrap us in your arms of love. Obejmij nas Twoimi ramionami And thank you for helping us to allow you. Dziękuję, że Ty nam pomagasz. To embrace us. Pozwolić Ci objąć May nas. Our focus be singular. Niech nasza koncentracja będzie zawsze na Tobie. To be upon Jesus tylko na Jezusie. And that love be the motivating force. I niech ta miłość będzie motywacją dla nas. Behind everything that we do. Ponad wszystkim co robimy. Behind our evangelism. Ponad ewangelizacją. Behind our families. Ponad naszymi rodzinami. Be behind our, our work. Y z naszą pracą. That your love would motivate us. Niech Twoja miłość to wszystko motywuje. And we would be found to be in love with you. I żebyśmy byli znalezieni jako zakochani w Tobie. Forgive us. Wybacz nam. For letting our eyesight maybe get, get off of you. Że o, czasami tracimy Ciebie z oczu. May our eyes always be on Jesus. Niech nasze oczy będą utkwione w Tobie. Father, we surrender our lives afresh this morning. Ojcze, dzisiaj na nowo poddajemy Ci całe nasze życie. Chcemy poddać nasze życie na nowo Jezusowi. Podnieście ręce. Jeśli jakieś rozproszenie skupiło wasz wzrok. Jeśli rzeczy wkoło was sprawiły, że rozproszyliście się. potrzebujecie na nowo skupić się na Jezusie. Podnieście ręce. Powiedzcie ze mną tą modlitwę. Jesus, Jezu. Be my Bądź moją miłością. Be my all in all. Bądź moją jedyną miłością. Help me not look around. Pomóż mi nie rozpraszać się. Help me not look at the Goliaths. Pomóż mi nie patrzeć na Goliatów. Help me to look at Jesus. Pomóż mi patrzeć na Jezusa. Keep my mind focused on you. Pomóż mi utrzymać życie skupione na Tobie. Embrace me with your kiss. I obejmij mnie Twoim pocałunkiem. Thank you for revealing your love to me this morning. Dziękuję za objawienie Twojej miłości dzisiaj. In Jesus W imieniu Jezusa. Be my love and focus. Bądź moją miłością i moją koncentracją. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Now, Father, I pray you speak into our lives. Ojcze, proszę, przemów do naszego życia. Dziękuję za objawienie Twojej miłości. let's Siedźmy przez chwilę i słuchajmy Jezusa. Dziękuję Ci, Jezu, że do nas mówisz. Thank you, Jesus, for your embrace. Dziękuję Ci, Jezu, za Twój uścisk, You love us so much. że nas tak bardzo kochasz. I saw Jesus wipe away someone's tears in their eyes. Widziałam, jak Jezus wyciera łzy komuś And then he started to tickle them. i zaczął ich łaskotać. And they started to laugh I on się śmieje. to find that love and join the Lord i znajdują swoją miłość i radość w Panu. Oh, because in His presence is fullness of joy. Ponieważ w Jego obecności jest pełnia You're His radości. daughter, you're His son. On jest ojcem, a Ty jesteś And He dzieckiem. loves you so I On much. tak bardzo Ciebie kocha. Thank you for your embrace, God. Dziękuję Ci za Twoje objęcie. Just like a little child would have fun playing games, Jak małe dziecko, które się bawi. you want us to be like children. Chcesz, żebyśmy byli jak You dzieci. want us to have joy and fun in your Chcę, żebyśmy się cieszyli z zabawy w Twojej obecności. Chcę, żeby całe nasze serce było pochłonięte przez Twoją miłość. And help us to believe your promises. I chcesz nam pomóc uwierzyć w Twoje obietnice. I żebyśmy mieli wiarę i byli zachowani przez Twoją moc. Fill us with your love and Holy Spirit this morning. Wypełnij nas Twoją miłością i Duchem Świętym dzisiaj. Thank you for your awesome Dziękuję za Twoją wspaniałą miłość w imieniu Jezusa. Amen.